赛斯说，肉体感官是内在感官的延伸，内在感官提供给所有物种一个内在的沟通方法。那么，细胞拥有内在感官。赛斯是一个由珍妮斯·罗伯茨所创造的灵性领域实体，透过罗伯茨的通灵能力，赛斯即由他来传达智慧与启示。其中一个赛斯的教义是，肉体感官是内在感官的延伸，这意味着我们的感官经验不仅仅来自于我们的身体。 也来自于我们的灵性或内在自我。根据赛斯的教义，每个人的内在感官都与生俱来，包括细胞。细胞能够感知周围的环境，并透过细胞膜上的受体来感受外界刺激。赛斯认为，细胞拥有自己的智慧，并且能够与身体其他部分进行沟通，以维持身体的平衡和健康。赛斯进一步认为，人类的身体和灵性是密不可分的。 我们的身体是灵性的一部分，因此身体和内在感官的经验是互相影响的。赛斯强调，我们的身体和灵性都需要照顾和保护，才能达到整体的平衡和和谐。总结而言，赛斯的教义认为，肉体感官是内在感官的延伸，每个人都拥有内在感官，包括细胞。这种理解强调了身体和灵性之间的密切关系。 并提醒我们要对身体和灵性都给予关注和呵护。原子的感知能力，根据赛斯的教义，原子是具有感知能力的存在。赛斯认为，原子不仅是物质的基本组成单位，也是具有生命力和智慧的存在。它们能够感知周围的环境，进行互动和通讯。赛斯认为，原子拥有一种类似于细胞的组织和结构，它们有自己的能量场和规律。 在这个层面上，原子不仅是物理层面上的存在，也是灵性层面上的存在。因此，赛斯认为我们的身体和灵性都由原子组成，它们的感知能力影响着我们的感官经验和思维运作。在赛斯的观点中，原子通过它们之间的互动和通讯，形成了更大的结构和存在，包括分子、细胞、组织和器官。它们不仅是物质的组成单位。 也是生命力和智慧的源泉。总体而言，塞斯的教义强调了原子的感知能力，以及原子在物质和灵性层面上的存在。这种理解提醒我们要尊重和关注物质的能量和生命力，并且深入探索我们与周围世界的互动和通讯方式。把自己的心回到简单。根据赛斯的教义，把自己的心回到简单。 是一个能够帮助我们深入探索自己内在世界的重要步骤。在现代社会中，我们常常被各种各样的事物和刺激分散了注意力，忘记了自己的内在需要。这时，把自己的心回到简单，就是要让自己回到一个没有繁杂想法和情绪的状态，去重新探索自己的内在世界。赛斯认为，人类拥有丰富的内在资源和能量，只有当我们把自己的心回到简单时， 才能够真正的感受到这些资源和能量。这种感受不仅可以帮助我们更好的掌握自己的情绪和想法，还可以帮助我们更深入地理解自己和周围的世界。赛斯也认为，把自己的心回到简单是一个可以让我们与宇宙更深入联系的方式。在这个状态下，我们可以感受到宇宙中的智慧和能量，并与之共鸣。总体而言，把自己的心回到简单是赛斯教义中一个重要的概念。 它提醒我们回归自己内在的需要和能量，并以一个更深入的方式与宇宙联系。我们需要相信生命有意义，那个信念很可能是一个生物上的必要。根据赛斯的教义，我们需要相信生命有意义，这个信念是一个生物上的必要，因为它可以帮助我们更好的掌握自己的生命和经验，以及更深入地探索我们在宇宙中的位置和目的。在赛斯的教义中。 生命不仅仅是一个单纯的物质现象，还包括了一种深层的灵性和意义。人类拥有丰富的内在资源和能量，而相信生命有意义可以帮助我们更好地利用这些资源和能量，达到更高的层次和更丰富的经验。同时，相信生命有意义也可以帮助我们面对生命中的挑战和困难。当我们相信自己的生命有意义时，我们会更有动力和信心去克服困难。 迎接挑战，将自己的生命带向更高的境界。总之，相信生命有意义是赛斯教义中的一个重要概念。这个信念不仅可以帮助我们更好地掌握自己的生命和经验，还可以帮助我们更深入地探索我们在宇宙中的位置和目的，并在面对生命中的挑战和困难时提供支持和动力。以下是几个例子，说明相信生命有意义在我们的日常生活中的作用：一、挑战时的动力。 当我们相信自己的生命有意义时，我们会更有动力去克服困难和挑战，因为我们相信自己可以通过这些挑战来实现我们的目标或目的。二、生活的目标和方向，相信生命有意义可以帮助我们找到生活的目标和方向，因为我们会更清楚的知道自己想要实现什么，从而更好的规划和实现自己的人生。三。 心理健康，相信生命有意义，可以帮助我们维持良好的心理健康。因为我们相信自己的生命有意义，即使面对挑战和困难，我们也会有一种积极的态度去应对，并且不会感到绝望和无助。四、灵性探索，相信生命有意义，可以帮助我们进行更深层次的灵性探索。因为我们相信生命不仅仅是一个单纯的物质现象。 还包括了一种深层的灵性和意义，这种信念可以激发我们的好奇心和求知欲，进一步发掘自己和宇宙的奥秘。五、自我实现，相信生命有意义可以帮助我们实现自我，因为我们相信自己有独特的目的和价值，并且可以通过发掘和发挥自己的潜力来实现这些目的和价值。